assalomu alaykum azizlar bugun biz sizlar bilan birgalikda e, vokal darsini o'tamiz ya'ni e, mashqlar orqali avval ovozimizni ochib so'ng qo'shiq kuylashni o'rganamiz marhamat kuylashdan avval e, birinchi nafas mashqlarini qilib olamiz e, to'g'ri nafas olish kerak bo'ladi ya'ni qoringa nafas olinadi nafas olishda burun orqali nafas olib og'iz orqali chiqariladi marhamat ko'rsatib berishingiz mumkin xuddi shu tarzda takrorlab e, burun orqali nafas olib og'iz orqali chiqarib qoringa nafas olamiz <clears throat> nafasni chiqarib yubormasdan ichimizda ushlab turamiz va e, mashq qilishni kuylashni boshlaymiz ya'ni içki havası da shunday e, ohangda kuylab takrorlab e, mashq qilishingiz mumkin ana endi ikkinchi mashqimiz どう nafas olish kerakligini unutmanglar takrorlanib boriladi ehm, sekin sekin murakkablashtirib boriladi sizlar uchun e, qo'ldan kelgancha tayyorladik e, videolarni endi bundan keyin e, har darsda tayyorlab borishga harakat qilamiz bizni kuzatuvchilar shu mashqlarni ko'rib eshitib biz bilan birgalikda tinglab so'ng takrorlab borishinglar mumkin onlayn darslik sifatida xudo xohlasa e, yanada yangi yangi e, videolarni chiqarib mashqlarni murakkablashtirib boramiz e, yaxshilab ovozlarni ochib olganimizdan keyin уже qo'shiq kuylashga o'tamiz qo'shiqni ham qanaqa kuylash va asosan nimalarga ko'proq e'tibor berish kerakligini tushuntirib o'tamiz keyingi darsda ko'rishguncha